guys, welcome to Freeride Quebec, uh, welcome to this week's episode. So it's gonna be uh, a full downhill video at Mount Sound, so hope you enjoy it. If you haven't subscribed already, you can do it, and uh, enjoy the show! Fuck. Ok, pas On va s'approcher serré entre ces roches-là. Ah. boîte-là, là, là quando ele virar, peu oh, ok, ouais. Ok, ouais, je suis peut-être mou. Je suis peut-être mou finalement. Oh! Ok, ouais, j'ai perdu là. <laughs> J'ai perdu Hein? tout de suite, hein? euh, on arrive la grisante. Il y a de la patate. ça. Patate. Oui. Ça va? Plus tu vas vite, yes. plus, qu'il tu pas. Ah. Euh, Vietnam. Pour le Vietnam? Euh, on a fait 5 dans le fond. Ah, parfait. On est arrivé ce matin avec 10-12 en tête. <laughs> Non! on s'est aperçu que c'était irréaliste. Écoute, habitué, puis je prends pas trop de pauses de bière. 8. 8, c'est beaucoup. Ah, Là, je prends plus de pauses de bière, je sais même plus de battre ça. Allez, have fun. Ah. Bon, hey, j'ai le temps d'avoir chaud en arrêtant. Oh, il est rendu que trois lignes. Oh, oh, c'est dangereux. Est-ce qu'on va réussir à... Il est rendu combien de lignes, C'est ici que je m'avais planté. Euh, non, pas ici, l'autre d'après. Ok, tu vas à gauche, ouais, c'est ça. Quel choix de ligne ici. Oh! ah. <laughs> <laughs> J'ai Je sais pas, ça va pas passer en arrière. Ah! Le devant a passé, puis le derrière a pas tourné le coin. Oh my god, JP! c'est que j'ai fait là? Ah, il y a une petite fatigue là. Ah ouais, ouais ah, c'est correct. Hey guys, thanks for watching. I hope you did enjoy the show. So it's gonna be one of the last video of 2018 and then we're off to second season. So if you haven't subscribed yet, you can do it. And I hope you enjoyed the channel, hope you enjoyed the, the new format. So have fun and we'll see you in the trail. See you guys.